Allora! Ok, dai, facciamo ginnastica, ragazzi. È così che si fa. Ginnastica, ginnastica. Ginnastica! Ginnastica! Facciamo la ginnastica qua. Facciamo la ginnastica Facciamo la ginnastica, yeah!